гэстин лабораториялык моделин карап көрөлү биздин алдыбызда магнит талаасындагы алкакка туташтырылган жеңил турбинасы турат алкактын кыймылдуу учтарына бекитилген щеткалар вольтметр көрсөткөн чыңалууну көрсөтүп турат кранды ачалы калактарга түшкөн суунун агымы алкакка бекитилген турбинаны айлантат электромагниттик индукция мыйзамы боюнча алкакта электр кыймылдаткыч күч пайда болот аны вольтметр менен ченеп алабыз суу агымын көбөйтөлү турбина тезирээк айлана баштайт вольтметрдин көрсөткүчү жогорулайт суунун агымынын потенциалдык энергиясы канчалык чоң болсо электр энергиясы да ошончолук чоң экенин көрөбүз